1996年地球のすぐそばをすれ違ったアビー彗星のため地球上にさまざまな異常現象が起こり始めたそして7000万年前死に絶えたと思われていた恐竜が姿を現したこれらの恐竜を保護するため結成された探検隊がボーンフリー隊である恐竜出現の情報によってボーンフリー号はアマゾン奥地へ出動した 正雄は恐竜の子供を発見して追っているうち恐ろしい吸血植物に巻きつかれてしまったそしてそこへ巨大なブロントサウルスが現れたのだ父さんブロントサウルスが現れた急いでくれ恐怖の肉食恐竜アロサウルス奴は自分の子供を取られたと思ってるんだ 了解 このとサウスの注意をこっちに引きつけるんだ了解 突き放す麻酔砲用意 たもたすんなはいはい行きますよはい大丈夫かい

れからは気をつけるんだぞ単独行動は絶対にいかんはいもう少しで死んじゃうとこだったのよごめんなさいよしではブロント親子の保護作戦を再開するまず親子の発見だ子連れだそう遠くへは行っちゃいないさきっと湖の中だよブロントサウルスは強い敵に遭うとよく水の中に逃げ込むんだはあ全く恐竜博士だなゴンさんとガラはマッカールで水中を玲子とマサオはビーグルで陸上を探してくれ かる進おかいオンパタンチキ用意了解スイッチオン こんなチーム入っちまったのかねまったく今更言っても始まんねえよ恐竜ってこんな気持ちの悪いもんとは知らなかったああやだ西側地区反動なし東側地区へ向かいます了解気をつけろよ足跡を調べるんだ岸は足跡がつきやすいだろう こういうところを調べれば恐竜がいるかいないかわかるんだマサオくんって本当にいろんなこと知ってるのね僕のお父さんは恐竜の研究じゃ世界一だったんだお母さんだって学者だったんだよ二人とも死んじゃったけどマサオくんかけっこしないどっちが早いかよしお姉ちゃんになんか負けないよよしよーいどうぞ ど反応ないよよしすぐ戻れ今足跡を発見した了解変動だすぐ戻れ ンフリー隊より本部へデータを送りますこれは新しいものです深さ14センチジャコファイルボックスのスイッチをはいはハロサウルスだこんなのが出てきたらことだぜこの足跡はアロサウルスのものですアロサウルスは肉食で性質は凶暴です 足跡の大きさから計算すると体長18メートル体重10トンです肉食って肉を食ってことかいそうだよ人間も食ってことええー、ジョージアロサウルスが近くにいるとすればきっとブロントサウルスを襲うぞわかりましたブロントサウルスの発見を急ぎますおあうわ死んだ湖に近くの戦闘が起こっているんだ ってゴンやったなおおそらく次は隆起してくるぞ まだ探すのかいゴンサーオフリー号を止めてくれよっしゃ 地殻の変動で地下水の水位が変わったんだ水の音がするわあ聞こえる行ってみよう 湖がなくなったから飲み水に困っているはずだこの近くで待とう恐竜は本能的に水のあるところへ引き寄せられてくるからな来たぞ ったたントサウルスを眠らせたらあのサウルスにやられてしまうぞ ロントサウルスが邪魔をして撃てない糸を引き離すならここを頼む っかり頼むぞ了解 他笑 から力だ負けるもんか。うん が切り始める頃だ頑張れゴンさん やれしかし俺にはどうしてもわからんこんなやつをなんで保護しなきゃならんのだブロントサウルスがいないよ見つけて助けてやるさ必ずな 太平洋上のサーロン島だそこは今の地球上でただ一つ恐竜が住んでいたところとよく似ている場所だそこには食べ物あるあるともきっと楽しく暮らしてゆけるさ トサウルス親子を追ってボーンフリー号が進む空からはシーガル潜水するマッカールの必死の捜索が展開されるしかし刻々と悪化する気象条件地殻変動の猛威の中を水を求めてさまようブロントサウルス親子はボーンフリー隊の手によって無事救出されるのであろうか次週ブロントサウルスを救えお楽しみに